توفى سعود ولا حد بجاي مثل سعود وشروه يبطن الغنادير ما يجوبه باسمك حطانا عز الشاب والسعود عسى جنة الفردوس لسعود مكتوبة عسى جنة سعود ولا حد بجاي مثل سعود وشروه يبطن الغنادير ما يجوبه باسمك حطانا عز الشاب سعود عسى جنة الفردوس لسعود مكتوبة عسى جنة